Grabe. And so, sige, try na natin. Tumataw. Pisa na natin to. Tanggalin muna natin yung ulo. Siyempre. Para, siyempre, alam niyo na. malinis na malinis. And then, next, yung balat. Sobrang laki nito, props. Yeah. Ah. Manina Yo! What's up mga brats? Kumusta? Kumusta na kayo dyan? <laughs> so, nandito naman tayo sa ating panibagong uh, vlog, no? Food vlog. <laughs> Yon mga traps, no? So, ayan, kinakamusta kayo lahat. So, Ayun, uh, happy All Saints Day. Yan, mga katrap. So, yan, araw ng mga patay diyan sa Pilipinas. No, thank you, thank you. Marami sa inyo! Sa mga pumunta ng sementeryo, yan, mag-ingat-ingat po kayo, mga katropa. Yan, maging uh, safe tayo, no? Yung distansya. Yan, huwag nating kalimutan, no, mga katrap. So, bago ang lahat, syempre, kakain na naman tayo ng isang malupit na hipon no ng uh, Saudi Arabia. So ang hipon dito sa Saudi Arabia mga traps ang lalaki. So sulit na sulit yung pera na bibilhin mo. So grabe. <laughs> Hindi ka malulugi no, sa sobrang laki. <laughs> Ayan mga traps, ay ipapakita ko sa inyo yung uh, hipon ng Saudi Arabia ng mga traps. So napalaki na ito. <laughs> Ayan, so tingnan mo naman ang laman. Grabe, malalaki yan, mga traps. Ayan, so, jumbo talaga. So, ayan. Tapos sa inyo. Ah! <laughs> so, syempre, kakainin natin ng tinatawag na kilaw. So, fresh na fresh from the farm. <laughs> so, kakain tayo ng isang malupitang hipon ng no, mga traps. But by the way, ng mga traps na ako nakakamusta ko pala yung mga bago natin nga ah, subscriber. Yung mga nag-follow sa page natin. <laughs> thank you, thank you nung marami. So, hindi ko na isa-isahin. Or uh, babanggitin na kung sino-sino kayo. Pero ang dami nyo no, mga traps. So, titingnan ko dito. Sobrang dami. So, malapit tayo mag 300 <laughs> followers sa Facebook page na mag-isang buwan pa lang. No, sana pag uwi ko ng Pilipinas ng no, mga troops ah, uh, supportahan niyo pa rin ako ng no, mga trops. <laughs> Yan, yung lagi sinasabi na no, huwag niyo muna akong iiwan. Yan sa YouTube ko, yun, thank you ng marami. So, continuous pa rin yung revenue, no? Kumikita pa rin tayo ng <laughs> mga troops So, yun. So, start na tayo. Ayan. Sa ating uh, malupitang Hipon Challenge Kilaw. <laughs> so by the way, gumawa ko ng sinamak. Yan, mga tropa. So sinamak ng Iloilo. So nilagyan ko siya ng uh, luya, sile, suka. Yan, dito na lahat ng timpla. So ubos natin dito para quality quality sa sawa natin sa ating uh, ah, malupitang sausawan sa hipon natin na malupet. Hmm. so, <laughs> grabe. And so, sige, try na natin. Mga trop, pisa na natin to. Tanggalin muna natin yung ulo. Siyempre, para, siyempre, alam niyo na. <laughs> malinis na malinis. And then, next, yung balat. Sobrang laki nito, props. Yan so, kanina inugasan mo na to mga pa so ito na siya tapos sasaw natin ng suka suka na sinamak na gawang uh, gawang Pinoy syempre <laughs> So, kainin na natin. Kainin ko na pala. <laughs> <laughs> sa mga nanonood na, ay sa mga bata, no, huwag niyong gagayahin ito. Mga traps, mga malulupit lang gumagawa nito. Mga nilalang na, nilalang na nilalang. <laughs> Kakaibang nilalang na. Ayan. Ah. matamis. Ah. Ayos. Pero dapat marami din yung ano mo siyempre, yung suka para hindi mo malasahan talaga yung lansa ng hipon. Yung dati kasi, pinakain ko na talaga ito. Sa Pinas, pinakain ko na talaga ng hilaw ito mga traps. Pero yun nilalagyan ko pa siya ng kamate, sibuyas, you para yung lasa niya, the best. Now, remember, Ayan, no? So, thank you, thank you na marami, no, sa mga nanonood. So, lalantakan ko itong tatlo, apat, lima. Hindi na natin pahabain yung video. <laughs> Siyempre, ganun din naman, mauubos ko rin naman to. So, mga traps, no? Uh, maraming maraming salamat sa suporta nyo, no? Ayan, God bless sa lahat. Thank you, thank you na marami. Sa mga tumutulong sa akin, no? Sa mga sumuporta. The best kayo mga <laughs> traps. lahat. So, utang na love sa inyo. And yun, ingat-ingat pa rin tayo mga ta mga tropa kahit normal na tayo no sa Pilipinas nakikita ko medyo normal na rin no nagkakaroon ng MRT, LRT pero yung distance na continue pa rin patuloy pa rin natin ayun so thank you thank you na marami bye bye